Hei, um, astăzi vreau să improvizăm despre a te distra. Pentru mine a te distra înseamnă... M-am uitat în Dex și este o nuanță care mi-a plăcut foarte mult, să distrage atenția uh, unui om de la gândurile lui. Deci a te distra, poți să distrezi pe cineva, nu numai să-l faci să râdă, poți să-l distrezi, nu făcând un spectacol dramatic. Deci să-i distragi, atenția. Și, nu știu, dar mie îmi place foarte mult să distrez oamenii. Le mulțumesc tuturor că au participat în, uh, la o ședință de o oră de improvizație cu mine și vreau să întreb și pe ei ce înseamnă pentru ei a te distra. Alina. Bună, eu sunt Alina. Pentru mine a te distra înseamnă a fi pozitiv, a fi 100% acolo, prezent și să fii disponibil, uh, să te simți foarte bine în acel moment, 100%. Super, mersi. Laurentiu? Eu sunt Laurențiu, salut, bună! Pentru mine a te distra înseamnă a fi înconjurat de prieteni, să râzi cu ei, să fii conectat cu ei și să nu te gândești la nimic altceva în afară, ci pur și simplu să fii acolo cu prietenii tăi, să râzi, să te distrezi, să te bucuri de moment. Mersi. Mersi și eu. Bună, Manu. sunt Manu. A te distra înseamnă să-ți conectezi energia, mica energie care ești tu, microcosmosul tău, la marea energie care e Universul. A te distra uh, înseamnă să te simți bine, să fii tu însuți, să, să fii autentic uh, și să simți că împreună cu grupul în care ești, uh, ești conectat la tot ce e pozitiv și distractiv. Super, mulțumesc foarte mult. Pentru tine ce înseamnă a te distra, nu? Întrebăm, nu? Ce înseamnă? Ce, Ce înseamnă a te distra? Ce înseamnă pentru tine a te distra? Spune-ne și tu ce înseamnă a te distra. Ciao.